Jésus qui campait à droite papa lui. Ouais, ouais Jésus qui campait dans tes promesses là. L'aime fit travail pour nous un bol vivre avec lui. Ouais, ouais Jésus campait pour recevoir. Mon à droite, papa lui, Ouais, ouais, Jésus, qui campé dans tes promesses là. Hey, les filles travaillent. Où est es à moi, vivre avec les. Pour Dieu bénir. Oh. Ouais, ouais, Jésus, campé pour droit, Ouais. Qui qui en droit de papa lui ouais Jésus qui campé dans tes promesses là le fil travail pour n'y a le vivre avec lui ouais ouais Jésus campé pour recevoir Ki kompe a doan pa pali Ouè, ouè, Jésus Ki kompe dan te promes la Koumye a mwen diwa vek li Ouè, ouè, Jésus Kompe pou se vwa trempé à droite à Paris. Ouais, ouais, Jésus, qui <laughs> campé dans tes promesses là. Le fils travail, pour que en moi lui avec nous. Ouais, ouais, Jésus, <laughs> campé pour recevoir. Ouais, ouais, Jésus. Ouais, ouais, Jésus. Qui campait dans tes promesses là. Le vide travail. Qui à moi vivre avec nous. Ouais, ouais, Jésus. Campé pour recevoir. Ouais, ouais, Jésus. Ouais, ouais, Jésus. Bon Dieu béni, il campé à droite la palie. Bon Dieu béni, ouais, ouais, Jésus. Bon Dieu béni, il campé promesse là. Le fil travail, on est à mal vivre avec lui. Ouais, ouais, Jésus. Hey, campé pour ce. Oui, moi, ouais, Jésus, moi. Tu Qui compé à droite Ouais, ouais, Jésus. dans tes promesses là. Oh, il est vite travail. Ouais, à moi. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Bon Dieu Ouais, ouais, Jésus. pour ce oui, moi, oui, Jésus moi, oui, Jésus Hey, qui à à droite, papa lui. Oui, oui, Jésus He, qui tes promesses, te Oui, oui, oui. oui, Alléluia campé à droite, papa parler. Ouais, ouais, Jésus, qui campe dans tes promesses là. L'homme fit travail, pour n'y en bol vivre avec lui. Ouais, ouais, Jésus, campé pour recevoir. Ouais, qui béni campé à droite papa Ouais, Jésus Qui campé dans tes promesses là Hey, le fin travail Où n'est à moi vivre avec les Bon Dieu béni Ouais, ouais Jésus Campé pour recevoir Ouais, ouais, Jésus tu en an papa lui. Ouais, ouais Jésus qui kampe dans tes promesses là. Le de le vivre avec lui. recevoir. Hey! Ouais, ouais, Jésus. Hey! Qui campais à droite, ma famille. Ouais, ouais, Jésus. Qui campais dans tes promesses là. en paix pour recevoir. Oui, ouais, Jésus, qui campait à droite la fallu Ouais, ouais, Jésus, qui <laughs> campait dans ta promesse. Jésus, ouais, ouais Jésus, tout campé à droite papa palou. Alléluia, ouais, ouais Jésus, tout campé. Pou wese Ouè ouè jenzi Ouè ouè jenzi Pouti beni ou Yikope adot na pali Pouti beni ou oh, Ouè ouè jenzi Pouti beni ou oh, Yikope oh, promese la Oui, moi, ouais, Jésus, moi. Ouais, Jésus. Hey. Qui compte à droite, papa. Moi Ouais, ouais, Jésus. Hey. Qui campait dans tes promesses là. Oh, il est vite travail. Ouais, coupé à moi. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Ouais, ouais, Jésus.